अब जिस कदर ये गाड़ी उड़ के निकलती है ना यहाँ से मेरे मुंह में बस एक ही चीज आता है मैं बोलता हूँ भैया हैकर आ गया लॉबी में अब होंगे दबा के गलत सीन तो भाई लोग कैसे हो तो यार welcome the back back the welcome और स्वागत है आपका एक brand new PUBG mobile game play video में और यार आखिरकार आखिरकार जाके इतने दिनों बाद 25 से ज़्यादा किलो हैं और यार इसमें एक बंदा गाड़ी इस कदर उड़ा रहा था कि एक टाइम के लिए तो यार वो बंदा सही में खेल रहा था या हैक हुक करके खेल रहा था मेरे समझ के पार हो गया खैर वो सारे गलत सीन बहुत ही जल्द होने वाला है यार फिलहाल नोवो आ रखे हैं और जो भी गन गुन मिली है उसे उठा के आगे जो चार बंदे आए हैं उन्हें पेलने जा रहा हूँ और हमारे ये भाई गन गुन लेके कंटेनर में ही लेट जाते हैं यार नीचे उतर लो झाड़ी तक तो पहुंच जाओ कम से कम और ये स्प्रे पूरा का पूरा तुक्के के बल पे था देखो लोहा साइड था मेरे को कद्दू कुछ नहीं दिख रहा था बस मैं गोली चलाता गया ढीटो की तरह और दो बंदे एक ही सपरे में निपट गए और बस एक आखिरी बंदा बाकी है और अब आपको देखने को मिलेगा कि किस कदर बॉट हम लोगों से ज़्यादा बढ़िया खेलने लगे हैं देखो यार इन चार बंदों को तो हलवे में पेल दिया लेकिन इस बॉट को पेलते पेलते यार अलग ही दिक्कत होगी नदा ने कौन कौन से शॉट पहलता है ये बॉट देखो यार अब आपने जिंदगी में यार ड्रॉप शॉट देखा होगा बंदे आते अचानक से मुंह के सामने लेटते हैं और पेटी बना के चल देते हैं लेकिन ये बोट अलग लेवल पे था भाई उल्टा ड्रॉप शॉट पे लें बॉट पीछे की तरफ मुंह करता है बिल्कुल मुंह मोड़ लेता है मेरे से वहां पे जमीन में झुकता है उसके बाद अचानक से लेटते लेटते हवा में ही मुंह मेरी तरफ कर देता है बहुत ही खतरनाक यार मतलब मैं बॉट के लेवल का कब खेलूंगा यार हमसे तो ड्रॉप शॉट भी ढंग से नहीं लगते वो तो उल्टा ड्रॉप शॉट पे लाए खैर अब आगे जा रहा हूं मैं और आगे दबा के पंगे होने वाले हैं गलत ही गलत सीन होंगे लेकिन उससे पहले हम धड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है वन एक्सपेट जिसकी मदद से आप कई सारे games cricket football volleyball basketball और भी कई सारे स्पोर्ट्स या फिर ई स्पोर्ट्स पे बैटपुट लगा सकते हो साथ ही साथ अब तो मेरे ख्याल से फुटबॉल भी चालू हो गया तो आप अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम पे भी बैट वगैरह लगा सकते हो और जीतने पे पैसे कमा सकते हो याद रखना यार उस टीम पे लगाना जो आपको पता है जीतने वाली है ऐसा नहीं कि यार ये लो हम पे अंधा पैसा है फेंक दिया कहीं भी पैसा दिमाग से करना साथ ही साथ इसमें आपको सात हज़ार रुपए तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज़ का शौक है आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में अब मैं इधर खुशी खुशी आया था कि यार आज तो डिरप लूटेंगे पता चलता है लूट के कोई और ही भग चुका है यहाँ से यहीं पे यहीं पे रुके यहीं पे रुके पीछे रुके और जो भी महंगी गन उधर पड़ी होगी वो उठा के ये लोग यहाँ पोचंकी के घरों पे रुक चुके हैं अब देखो ये रुके हम भी रुके हैं मैं यार देखो क्या पता ए डब्ल्यू एम पड़ी हो छोड़ के कैसे जा सकते हैं तो यहाँ पे लड़ाई के पूरे मूड में होता हूँ मैं आगे आगे बढ़ रहा होता हूँ और उतने में ही एक बंदा पीछे से आता है और मेरे सस्ते सपरे के कारण वो बच के भग लेता है यहाँ से अच्छा खासा पकड़ सकता था मैं उसे खैर देखो यार इन लोगों पे महंगी गन पड़ी है इसका मतलब जोश इन पे भी पूरा होगा मतलब फ्लैंग देख रहे हो एक नीचे है हमारे घर के एक घूम के न जाने कहाँ पे पहुंच चुका है और एक अब ऊपर आने वाला है लेकिन इससे पहले ये ऊपर आए मैं ही नीचे चल देता हूँ और इस अकेले बेचारे बंदे के साथ यार धोखा किया जाता है देखो जिस हिसाब से वो एयूजी वगैरह पटका रहे थे यार मेरे को लगा हो गया काम ये सारे के सारे ऊपर आने वाले हैं लेकिन सीन क्या होता है ऊपर बस एक बंदा आता है जिसकी बेटी बन चुकी है वो लोग ऊपर क्या सीढ़ी तक नहीं आए बुरा वाला धोखा बिल्कुल और ये लोग ऊपर आने की बजाय अलग अलग घरों पे घुस जाते हैं और वहां से भाई हर एक कोने से नेट फेंका जा रहा है और यहाँ पे मेरे को ठीक से भी नहीं पता कि यार बंदे कितने हैं मेरे को बस इतना पता है कि यार अगर मैं होता ना इस बंदे की जगह जिसकी ऊपर आने की वजह से पेटी बनी और टीममेट ना आए ऊपर यार मैं एक ही काम कर रहा होता अभी माइक पे दबा के गालियां खैर ये लोग नेट कर रहे हैं तो एक मैं भी फेंक देता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या कुछ नहीं किया गोलियां चला दी नेट फेंक दिया उसके बाद प्री फायर भी दे दिया कद्दू कुछ नहीं उखड़ा कोई भी नौकरी नहीं हुआ और उसके ऊपर से यार मेरे को नेट का डैमेज पड़ जाता है बहुत ही बढ़िया और जहाँ तक मेरे को पता है यार वो जो बंदा बच के भगा ना नेट से उसे डैमेज तक नहीं हुआ होगा Enemies ahead! और ये बंदा दोबारा से इसी कमरे पे नेट पहलने वाला था यार ऐसे ही हेल्थ की ऐसी तैसी कर चुके हो अब तो छोड़ दो खैर नेट फेंकने के लिए भाई पीक दबाते हैं और मैं अपना फायर का बटन पहलता हूँ बंदा नॉक अब बस एक आखिरी बाकी है कहीं पे आजा अब ये लोग भले ही अपने पहले टीममेट को धोखा देते लेकिन यार इनका जो चौथा टीममेट होता है ना वो इनको धोखा दे जाता है वो भाई न जाने कहाँ गत्ते फूक के बैठे हैं लेकिन पोचंकी में तो बिल्कुल भी नहीं है यही था यार यही था वो बंदा जो ए न जाने कब से भटकाया जा रहा है पकड़ ही लिया और बंदा रिलोड करते करते ठिलता है नहीं तो कुछ भी हो सकता था खैर उसके बाद मेरे को मजबूरी में यहाँ रूइंस तरफ आना पड़ता है और ये जगह बहुत ही बेकार है यहाँ पे कैंपिंग और सांप बनना दबा के होता है लेकिन देखो यार फ्लेड चली है और किल के नाम पे मेरे को ढंग से कुछ बिल्कुल भी नहीं मिला है तो यार आना पड़ा यहाँ पे भी आना पड़ा और यहाँ पे आके डिरॉप अभी मेरे मुंह के सामने गिरता है लेकिन उसके बाद भी बंदे स्मोक वगैरह करके लूट के चल देते हैं और यहीं कहीं ऊपर बैठे पड़े हैं तो मैं धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाता हूँ और बस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और देखो यार यहाँ पे नदी भी है और झाड़ी भी है तो बंदे कहीं पे भी हो सकते हैं क्या पता कोई तैर तैर के मेरी पेटी बना दे इसलिए संभल के जाना पड़ेगा आगे और जैसा कि मेरे को लग ही रहा था एक बंदा यहीं पे सांप बना बैठा होता है अब यहां पे क्योंकि फ्लेयर चली होती है तो बंदे दबा के आते हैं न जाने कितनी टीम के बंदे आ रखे हैं और देखो मेरी तरह डेढ़ बंदों की बिल्कुल कमी नहीं है दुनिया में तो यार चाहे रोइंस में चली हो चाहे झरकी पे चली हो फ्लेयर बंदे पहुंच जाते हैं इस दूसरी टीम के एक बंदे को पेल के यार मैं जमीन में गिर गया था तो जब तक मैं वापस आता हूँ भाई के बाकी टीममेट आ जाते हैं और यही दीवार के पीछे खड़े बैठे हैं तो हम भी जाते हैं पीछे और ये भाई हमें लगभग वन वे टू करने ही वाले थे मतलब डैमेज देख रहे हो मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी हुई पड़ी है हमारे भाई की हेल्थ की ऐसी तैसी हुई पड़ी है लेकिन जैसे तैसे करके हम इसको भी पकड़ लेते हैं अब इसके बाकी टीममेट के फुट स्टेप मुझे नीचे से आते हैं तो मैं नीचे देखने जाता हूँ लेकिन तब तक एक और टीम आ जाती है यानी कि दो तीन बंदे और आ चुके हैं यहाँ पे अब ये भाई एक एम भटकाते हैं मेरे को लगा यार अब तो मैं गया एक एम भटका रहा है कोई लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे ठीक नीचे कोई बंदा नॉक पड़ा हुआ था तो भाई उसकी पेटी बनाते हैं और मैं भाई की पेटी बना देता हूँ और इसी के साथ मेरे को लगता है कि ये जगह खाली हो चुकी है लेकिन अभी भी एक बंदा यही कहीं बाकी है यही कहीं जिंदा है और हमको बिल्कुल भी नहीं पता कि वो है किधर तो मैं क्या करता हूँ गाड़ी लेके जाता हूँ और बोलता हूँ यार ठीक है यहाँ पे साफ हो चुका है सीन अब कहीं और चलते हैं लेकिन फिर मैं बोलता हूँ यार गाड़ी पे पेट्रोल कम है तो क्यों ना यहाँ नीचे जो गाड़ी पड़ी है उससे बदल लिया जाए और मैं गाड़ी के पास जाता हूँ और कुछ देखने को मिलता है हाँ, हाँ। AFK. यही होता है यही होता है जब आप दिन भर गलत सीन देख के अपना सारा का सारा नेट उड़ा दो उसके बाद जब आप गेम खेलने बैठते हो लो भैया नेट खत्म हो जाता है फिर कद्दू का गेम चलेगा खैर ये भाई यहीं बैठे होते भाई की पेटी बना दी देखो यार वो आता तो न जाने कुछ हो जाता इस टीम का लेकिन अब बस मेरी केडी बढ़ाने में मदद हुई और देखो यार आपने गाड़ियों को जमीन में चलते हुए देखा होगा आज उड़ते हुए देखने को मिलेगा और हाँ भाई हैक हुक करके नहीं खेल रहे थे बिल्कुल साधा गेम प्ले कुछ भी किल उठा बस अपनी किल उठा और आजा अब जिस कदर ये गाड़ी उड़ के निकलती है ना यहाँ से मेरे मुंह में बस एक ही चीज आता है मैं बोलता हूँ भैया हैकर आ गया लॉबी में अब होंगे दबा के गलत सीन लेकिन देखो सीन क्या होता है भाई गाड़ी इतनी तेजी से चलाते हैं कि गाड़ी न जाने कितने देर के लिए हवा में रह जाती है देखो यार मैं सही बता रहा हूँ जब मैं गेम खेल रहा था ना मैंने बोला भाई ये तो हैक करके खेल रहा है गाड़ी इतने देर कैसे उड़ रही है लेकिन फिर पता चलता है कि यार हैक हु कद्दू का भी नहीं है भाई ने इतनी जान से गाड़ी भगाई कि वो हवा में बहुत देर रही खैर उन तीनों बंदों की मैं पेटी बनाता हूँ और चौथे की खिल चोरी हो जाती है और हमारे ठीक सामने जो बंदे बैठे पड़े हैं यार वही है जिसने मेरी किल चोरी की चोरी तो क्या मतलब मैंने बस डैमेज दिया था लेकिन भाई ने आखिर की एक आध गोली पेल दी और किल मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिली और सीन क्या होता है यही बगल में ये छोटे वाले पहाड़ पे एक बंदा लेटा पड़ा है तो उसको भी देखना पड़ेगा नहीं तो ये पेटी बना देगा साइड से और क्योंकि अब मेरे को पता चल चुका है वो बंदा उधर लेटा पड़ा है तो हमारे भाई उठते हैं और भगना चालू करते हैं अब ये जो कटाकट करके गोलियां चलानी पड़ती है ना यार मेरे बस के बिल्कुल पार है गोली भी चलाओ एम भी करो उसके ऊपर से ऊपर भी जाती रहती है गन यार बहुत दिक्कत होती है हम हैं सस्ते सपरे वाले तो वो बंदा बच के अभी निकल लेता है दो गोली पेली थी मैंने तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार हीलिंग कर रहे होंगे भाई हम गाड़ी लेके मुंह पे चल देते हैं अब देखो मैं गाड़ी लेके मुंह पे तो चल देता हूँ लेकिन वो यार मुंह के सामने से गाड़ी लेके भग जाता है गाड़ी अब हमारे भाई गाड़ी भगाते तो मैं बोलता हूँ यार हम भी गाड़ी भगाएंगे और यही भगाने के चक्कर में ना गलत सीन होने वाले हैं यहाँ पे ये बंदे अब हम लोग पहले से ही एक सस्ती गाड़ी चला रहे थे जिसको बहुत डैमेज हुआ था उसके ऊपर से ये पीछे से गोली चलाते हैं और खास बात यह है यार आगे भी बंदे हैं वाह पबजी बहुत ही बढ़िया देखो अगर आपको याद होगा मैं गाड़ी बंदों के ऊपर से निकाल देता हूँ बिल्कुल ऊपर से और देखो यहाँ पे मैं गाड़ी के बगल में कूद चुका हूँ मेरे ख्याल से मेरा कुछ भी छुआ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बैग टच हुआ होगा लेकिन यार देखो बैग टच हुआ है तो तुम्हारी पेटी बनेगी लेकिन अगर हम गाड़ी ऊपर से निकाल दे बंदों के तो बंदे नहीं टिलते बहुत ही बढ़िया खैर अब क्या ही किया जा सकता है हमारे भाई उसको डैमेज डूमेज दे के भगा देते हैं और इतने में यार रिवाइव करने का मौका मिल जाता है नहीं तो मुझे लगा था हो गया काम बना लो गेम प्ले हिल कर हिल कर तू हिल करना और ये बंदा गाड़ी से उतरने के बाद भी मेरी पेटी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है मतलब यार इतनी गोलियां पेली कि हेल्थ के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा था देखो यार एक एच देखा था मैंने मेरे ख्याल से जीरो कर दी थी उसने बिल्कुल ठिलने वाला था मैं खैर यहाँ पे मैं जैसे तैसे बच जाता हूँ और सही बताऊँ मेरे को लगा था यार वो गाड़ी पेल के ही पेलेगा मेरे को और इतने में बगल से कोई ए डब्ल्यू एम पटकाता है यार इतनी जगह गया मैं डिरॉप वगैरह लूटे बंदे पेले ए डब्ल्यू एम नहीं मिली और वो बंदा ना जाने कहाँ से ए डब्ल्यू एम पकड़ के बैठा है खैर यहाँ पे जोन छोटा होता है और मैं लगाता हूँ डेढ़ I Q game play zone है घरों की तरफ और घर मेरे ख्याल से पूरे खाली पड़े हैं तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और घरों पे चल देता हूँ ये सोच के कि घर के अंदर से बंदे पे लेंगे लेकिन अपनी ढीठता के करते यार मैं बाहरी फाइट लेने लगता हूँ गाड़ी के अंदर बैठा है इसके आजा और अब टाइम आ गया है एक बहुत ही तगड़ा और बढ़िया सा बहाना देने का सीन क्या होता है यार मेरी एयूजी लग जाती है रिलोट पे दोनों गन ऐसी यार बड़े जल्दी खत्म हो गई दोनों रिलोड पे लग रखी थी तो मैं रिलोड दबाता हूँ और उतने में ही मैं पी लेने इधर पेड़ पे आता हूँ लेकिन हमारे भाई भी इसी पेड़ पे खड़े होते हैं और वो बंदा मेरे को पकड़ लेता है और यहाँ पे मेरी बेटी बिल्कुल बन सकती थी देखो अगर ये देखता नहीं मैं कि गाड़ी फटी है कि नहीं और ये लूटने बैठ जाता तो यार न जाने वो बंदा ए डब्ल्यू एम कहाँ से पटकाता और गाड़ी फटती और गाड़ी के साथ मैं भी फट जाता खैर यहाँ पे मैं बच गया और ए डब्ल्यू एम वाला बंदा इस घर पे आ चुका है और पता है इस बंदे की खास बात क्या है भाई हमारी किल चोरी करके बैठे हैं ये बंदा न जाने कहाँ से ए चला रहा था और यार मेरे मुंह के सामने से मेरी एक किल चोरी करके चल देता है दुख बहुत हुआ और उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि यह बंदा एक हज़ार आई क्यू गेम प्ले वाला बंदा है अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो यार ये सीन देखो आप दिमाग देख रहे हो भाई का ना जाने कहां से चढ़ चुड़ के एक ऐसी खिड़की से बंदा पिक करता है जहाँ से यार देखो मैं हूँ डेढ़ आई क्यू गेम प्ले वाला बंदा हमारे बस का होता नहीं है सब मैं होता ना यार अगर मैं वहाँ ठीपी पे ले रहा होता जहाँ पे मेरा टीममेट ले रहा था मैं सोचता भी नहीं कुछ और मेरी पेटी बना जाता वो लेकिन यार किस्मत अपना साथ देती है मैं वो जलती बोतल में आग लेके खड़ा था मैं देखता हूँ यार हेलमेट दिखाई दे रहा है फिर पूरा बंदा दिखाई देता है और मैं सीधा एम के पटकाता हूँ और पेटी बन जाती है भाई की तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते इस बंदे के ये हजार आई क्यू गेम प्ले और वो जो उड़ती कार चलाई थी भाई ने यार उसके लिए लाइक ठोकना मत भूलना बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब और भी ऐसे डेढ़ आई क्यू गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए और यार जाते जाते एक एक्स बैट चेकआउट करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में तो कल मिलते हैं यार बाय बाय